tak tak tak trium trium tak mung mung mung ah tanah gentang tuh guys ah tanah gentang tuh kamu mati ah kung kung Terima kasih. thôi mà mình gặp tôi gặp chồng cũng được